Mm-hmm. ravaillez toi. ravaille toi toi C'est l'heure de se lever. Je n'ai pas envie de me lever. Laisse-moi dormir. Fais-moi confiance. Aujourd'hui, je te ferai essayer quelque chose de nouveau c'est ça. Je ne sens rien dès le début de la pandémie. Laisse-moi mieux. Laisse-moi une chance. Ça marche. Vraiment. Et qui te le dit Marcel. C'est qui ce Marcel Mon ami. Que dois-je faire Petit déjeuner. Hein Prendre ton petit déjeuner. Je le prends tous les matins. C'est différent. Je ne te crois pas. C'est prêt. Il n'y a pas... Regarde maintenant. C'est quoi ce truc C'est quoi ce truc Café allongé avec une madeleine. Qui a préparé mon petit déjeuner Marcel, mange. Je n'ai pas faim. Mange. Crois-moi. mourrai pas. Le livre les tue. Peut-être un petit toi. souviens, c'était, c'était ma première journée de, de 9 h à la fac, n'est-ce pas? Oui. Elle semblait assez proche. C'était l'année dernière. Bois ça. Il me fera découvrir de nouvelles choses. Pas de nouvelles choses. Il te montrera une partie de toi dont tu ne te souviens pas. Olha, café Eu disse à filha como é que vai ser. Ela disse non sei o que fazer. Vem. Oh, J'ai mis le couvercle. Je n'ai pas mis les bouchons. Merde ah, Merde ah. C'est brûlant, c'est brûlant Ça n'a aucun sens. Ça a parfaitement sens. Non, je ressentais la chaleur du café sur ma peau et il n'y avait pas de café. Ça n'est pas possible. C'est possible. Tu ne te souvenais pas. Qu'est-ce que c'est ce café C'est un café gourmand. Ah bon C'est supposé être magique alors Non. Tu m'as drogué. Non. Tu m'as drogué, n'est-ce pas Non, du calme. Je t'ai donné accès à une partie de ta mémoire qui dormait depuis un an et demi. Quelqu'un t'a demandé de la réveiller Tu avais besoin d'elle. Café gourmand, tu as dit, hein J'en veux encore. Demain matin. Bonjour. Bonjour à toi. Marcel a préparé mon petit déjeuner Oui. J'ai faim. Qu'est-ce qu'on mange ce matin Madeleine et café allongé. Allongé Il n'y a pas du café au lait Aujourd'hui allongé. Essaye de mélanger la madeleine avec le café. Et si ce n'est pas bon Tu l'aimeras. Maman Oui, oui, je suis trop agité. Je vais à la fac. Oui, mais je ne veux pas revenir en retard. souhaite ma bonne chance. Merci. Questa perché quando c'è formulazione, ok? Ok, samash. Apita. Apita. Devine, devine qu'il y a passé l'examen. oui, j'ai pris une voix dorée. <laughs> oui, je suis son voix aussi, maman. J'ai un fond de loup. Je vais manger. Ok. Merci, maman, merci. À plus tard. À plus tard. Libre. Je suis libre. J'attends recommence les cours universitaires en présentiel. N'espère pas trop, mon chou. Je voudrais te ramener madeleine tous les matins. Elles ne sont pas pour toujours, du coup. C'est-à-dire Si tu penses que c'est la madeleine à te montrer ce genre de choses, tu perds ton temps. Je n'ai pas compris. C'est qui alors qui me montre ces bons souvenirs Ce n'est qu'une partie de toi-même. Ils ne seront pas toujours des bons souvenirs. Pourquoi ça parce qu'il y a tant de douleur en toi. Ce n'est pas vrai. Je suis heureux. On se voit demain. Je veux vous le dire ce soir avec euh, beaucoup de gravité, de lucidité, mais aussi euh, la volonté collective que nous adoptions la bonne organisation. Nous ne sommes qu'au début de cette épidémie. Face à cela, la priorité absolue pour notre nation sera... avoir ce souvenir. Il t'appartient. Non, c'est pareil, j'ai tout oublié. Tu ne peux pas refuser de te souvenir. C'est ton passé. C'est ta douleur. Ma douleur Non. Je n'en veux pas. Je n'en veux plus. Je ne l'accepte pas. C'est tout. Elle restera pourtant, que tu le veuilles ou non. J'ai besoin d'une madeleine pour pour enlever ce goût amer de ma bouche. Ah non, tu ne peux pas la manger. Pourquoi pas La Madeleine a déjà dépassé son temps de parole. Ça veut dire quoi Tes émotions se sont réveillées. Qui ne les ressens pas Je ne sais pas. Enfin, tu l'as trouvé. J'ai trouvé quoi Le temps perdu. Je ne l'ai pas recherché. Il t'a trouvé. Tu crois que je perds mon temps Non. Et si je retournais à ma vie d'avant Tu perdras ton temps. Il faut regarder vers l'avenir. Et maintenant